影片开始之前，要先订阅，加油，按赞，按小铃铛，按小铃铛，按小铃铛，还有不要忘记按小铃铛。

对。w 错了。 <laughs> 到底要错几次？太好来。是不是要太多次？ <laughs> 记得吗？记得。 <laughs> 气死小想好了，肯 <laughs> 定。 信过，OK。我们弹那个最后的，太多次了。我们我们是那个整个歌啊，Mary h a v e a little lamb, little lamb, little lamb. Mary h a v e a little lamb, quite and t e n t in snow. 我有，没有没有没有，只要这两句就好了。加油加油！ You can do it. deixa, deixa. 呜呼！终于，哈哈哈！我想要弹弹一首歌。再读一次。对 <laughs> 对。OK OK。